Pois é, muita gente fazendo vídeos de críticas com relação ao iPhone X. Eu também estou aqui para fazer os meus comentários com relação a esse dispositivo e também um acessório da Apple que está sendo vendido aqui no Brasil por um preço absurdo, pessoal. É um acessório inclusive para esse dispositivo. Eu vou rodar a vinheta agora e dar os meus comentários, mas antes de mais nada, peço a ajuda de vocês para deixar um like no vídeo, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas visualizarem. Então, vamos lá. aí galera, tudo beleza? também vou fazer os meus comentários aqui com relação ao iPhone X, pessoal. Mas também sobre um acessório do aparelho que está sendo vendido aqui no Brasil. Senta aí que você vai precisar saber o preço dessa case pro iPhone X. O preço da <laughs> case do iPhone X aqui no Brasil, pessoal, 749 reais. Mas pense aí, 749 reais numa simples case de proteção para o iPhone X. E olha que capa, que case ridícula. Olha só como fica no iPhone X. Pessoal, seja sincero, vocês realmente acharam que isso ficou bonito no smartphone? Olha só como é estranho. E voltando um pouco atrás nos rumores, especulações e vazamentos sobre o iPhone X, todo mundo criticava o design do iPhone X, né? Todo mundo achando estranho aquela posição do sensor de câmera na vertical é, na vertical, alinhado no canto do aparelho. Realmente ficou muito estranho e exótico. Eu não sei se eu posso definir que realmente ficou feio, porque gosto é gosto, né? Cada um tem um. Eu posso ter, eu posso ter achado feio, mas outras pessoas já acharam bonito, especialmente os fanboys. Mas eu particularmente achei esse dispositivo muito exótico e diferenciado. Mas não que isso seja uma coisa boa. Então eu definitivamente nunca pagaria... Pessoal, eu acho que tudo tem limite. Eu nunca pago mais de 3 mil reais no smartphone. Mano, eu acho que tem tudo tem limite. E vocês podem pegar como exemplo, a maioria dos youtubers brasileiros aqui não, não utilizam iPhone. Isso é coisa de status mesmo, realmente a galera que pode comprar um iPhone, que tem dinheiro de sobra para comprar um iPhone X, por exemplo, aqui no Brasil, pagar quase 8 mil reais no smartphone, elas podem comprar. Ela tem dinheiro de sobra, ela pode comprar o que ela quiser. Como eu sempre costumo falar, o dinheiro é seu, você desperdiça do jeito que você quiser. Mas aquelas pessoas que têm dívida na praça, deve um colega, deve isso, deve aquilo, e tá pensando em comprar um iPhone X mesmo sem poder, mano, essa pessoa é muito louca, velho. Eu não sei nem qual definição <laughs> dá para essa pessoa. Certo que a Apple é uma marca realmente renomada, e ela tem credibilidade para colocar o preço que ela quiser seja, lá o, seja o país que for, porque ela vai vender, ela pode colocar o preço que, ela, que for, ela vai vender, porque, mano, tem muita gente louca. E o mais impressionante é ver a galera na fila, né? Eu não tô dizendo nem as pessoas que, por exemplo, trabalham nesse ramo, né? Precisa fazer análise ali rapidinho e precisa realmente pegar o aparelho em primeira mão para fazer análise. Mas aquelas pessoas que apenas estão alimentando o seu desejo de ter um iPhone, o um novo iPhone, aquela coisa toda só pra ostentar, aquela coisa toda. Mano, isso não tem explicação. Eu acho que o problema todo da humanidade é isso, né, pessoal? Hoje em dia é muita vaidade, isso é um grande problema para a sociedade. Porque a pessoa quando pode comprar, quer se matar, quer fazer isso, quer roubar, quer... só para ter aquelas coisas. Vaidade é definitivamente um grande problema da sociedade hoje. Então, o iPhone X aqui no Brasil tá caro. Esse acessório aí tá caro aqui no Brasil? Tá sim, mas o culpado não é a Apple, pessoal. O culpado é especialmente as pessoas que compram, porque a Apple sabe que ela vende, por isso que ela coloca esses preços absurdos, porque ela sabe que compra. E não duvide não, não duvide que esses aparelhos vendam muito, que o estoque acabe rapidinho porque as pessoas compram, pessoal. As pessoas querem status, as pessoas querem ostentar. Mas isso são é problemas delas, né? Eu não posso deixar de enfatizar aqui essas questões, mas isso eu não tenho nada a ver. Eu não vou ficar julgando as pessoas que compram porque elas não me atingem diretamente. Então, problemas é dela, né? Como eu falei no início do vídeo, o dinheiro é deles, eles desperdiçam da forma que quiser. E uma coisa que vocês provavelmente não sabem é que toda essa política da Apple é justamente o que está fazendo, o que está tornando ela a empresa mais valiosa do mundo. Então é isso, pessoal. Só queria deixar aqui no canal registrado também os meus comentários com relação a esse absurdo aí de preço do iPhone X aqui no Brasil e também essa capa aí, né? Que eu acho que foi um dos únicos blogs a fazer um artigo sobre eh, comentando sobre essa capa, sobre esse preço absurdo de um acessório, de uma simples case que é vendida aqui no Brasil. Mano, como é que... Mano, não entra na minha cabeça não, velho. Mais de 700 reais numa simples case, um acessóriozinho. É coisa de louco. Enfim, então quem gostou do vídeo dá um like, favorita e até a próxima.